Kia ora, ko tōku ingoa, ko Tawhiti Kunaiti. Kei te Rōpū Mana Hauora o Tararua o Ruahine au e mahi ana. Ko au te Kaihautū Hauora Māori ki reira. Nā, ko ōku iwi, ko Raukawa, ko Rangitāne, ko Ngāti Kuia, ko Ngāti Kahungunu anō hoki. Ka rongo atu au i tēnei mea te mate hinengaro, kāre hoki au mōhio ko ia tērā e rangona nei e au. I tēnā i haere atu au ki te ako he aha tēnei mea, te pēhi ngā hinengaro. Nā reira, koinā tāku mō tēnei tūmomo mate, te ako ko wai a ia. Ko ētahi huarahi i whāia e au, ko te whakawhitiwhiti kōrero ki tētahi, ko te pānui pukapuka, te ako mō tēnei mea te pihinga hinengaro, me te kori i te tinana kia ora anō ai tōku hinengaro. Koia ra era huarahi i takahia e au, a kei te takahia tonutia e au i tenei wa tonu. Mo te tangata e pangia nei e te mate hinengaro, ko taku ki a ia hei kupu taunaki, He āwhina atu i a ia, mehemea e moho ana koe, kei te kahu pō koe, kei te pōuri koe, ko tāu mahi he whakawhiti mai i te kahu pō ki te kahu kura, ki ngā tae o te uinuku, hei reira te oranga māu.